Cristina am zis că are 20 și are 15. <laughs> no! bă, șacalor, ce faceți? Am postat un story pe Instagram și mi-am rugat acolo urmăritoare să-mi dea poze cu ele, iar eu o să încerc să le ghicez vârsta. Și fetele chiar s-au ținut de cuvânt, adică am sute de poze, frate, chiar mii de mesaje. Tocmai de asta trebuie să mă urmăriți pe Instagram la Ros Niculeț, pentru că o să mai fac videoclipuri de genul și sigur o să vreți să fiți în ele. Am atâtea mesaje la cereri de mesaje și la mesaje normale, când nici nu-mi dau seama de unde să încep. Cred că o să fac ceva la modul ăsta și o să dau click aici și o să vedem, ok, ce a dat, de dat o poză cu ea Mm. <laughs> nu mă pricep la ghici ghicivete, mă. Cred că de asta n-am nici prietenă, da, se consideră, nu știu, cât, cât să-i zic, cred că are, nu știu, 17 ani, sincer, sincer, 17 ani, să-i zic că are 17 ani. Bă, că scrie, sper să fii nimeni în vârsta, bă, da, măcar una, frate, măcar 19, aproape 20. Hai că am înțeles, dacă e... Slick, o să mai ai prietene în vecii vecilor, amin, s-a terminat. Dăm super random, apăsăm și frumos ne-a trimis tipa asta o poză. Mi-a dat cu spatele poză, frate, să mă Ce să înțeleg dintr-o poză cu spatele? Nu știu, o să zic cumva 8, 18, sper că 18, dar e greu, bă, de la spate. Până ne răspunde fata asta, trebuie să dai un like, să facem 30.000 de like-uri, chiar dacă ești fată, chiar dacă ești băiat, pentru că trebuie, frate. Adică nu, nu o să mai am nicio șansă să am prietenă din moment ce fac videoclipul ăsta. Ok, interesantă poza, cred că are vreo 17 ani tipa asta dar dacă stau așa bine, da, pare, pare mai matură, așa, cred că are, ba, nu, cred că are mai mult, cred că are 18 ani, cred că are 18 ani, unde, unde e tipa asta care mi-a dat mesaje? Și asta are 18 sau nu, 17, 18 pe acolo. Fata asta cred că are vreo 14 ani, dacă nu mă înșală ochiul meu de artist, că nu degeaba am terminat liceul de arte și sunt la facultatea de design, da, pentru că apare îmi fac o facultate. Mm spre surprinderea mea, adică și eu sunt uimit, scrie, scrie, te rog să aibă 14, bă, hai să vreau să încerc să ghicești 5, nu, 13, bă, eram așa aproape, bă, eram așa aproape, mamă, să mor, păi, dar stai să mă gândesc mai bine, mă, tipa asta are 19 ani, nici nu mă uit, sigur are 19 ani, deci toată, toată ziua și toată noaptea are tipa asta 19 ani, băieții sau că am supărat, frate, că am făcut doar cu fete, dar să fim serioși, un băiat nu s-ar uita la un băiat cum reacționează la alt băiat, bă, un băiat s-ar uita la un băiat cum reacționează la o fată, sau o fată s-ar uita la un băiat cum reacționează la altă fată, fată, deci e, e logic, am gândit-o. Pe tipa asta am nimerit-o, sunt bun, sunt bun, pe tipa asta n-am nimerit-o. Ok, are 16 ani, am zis 19, hai că da. Bine, Snick, hai. Dacă mă uit așa, cred că are vreo 15 ani, 15 ani pe acolo, adică nu, nu pare, nu pare mai mare, frate. O să zic 15 ani, nu, nu are cum să aibă mai mult, adică nu e așa dezvoltat, sau ce puțin Mă rog, ochiul meu de băiat singur, ce poate să zică mintea asta? Ce poate să zică? Are 15... Am ghicit? Mamă, bă, ești prost, am ghicit, stai frumos să-i pun de ăștia aici, de ăsta așa frumos. Păi, dar am ghicit, bă, vedeți, deci două am până acum, am două din cinci. Am, am scrollat așa mult și am ajuns abia la două ore, frate. Deci abia la două ore, tu-ți dai seama cât mai am. Tipa asta are... Mamă, mamă, tipa asta are, cred că vreo 20, dacă mă gândesc eu mai bine, așa, dacă mă uit din alte <laughs> mă uit din alte părți, cred că are mai mult. <laughs> bă, dacă mă uit mai de aproape, da, dacă mă uit mai departe, cred că, cred că, nici nu știu cât să spun, Cred că are mai puțin, mai are vreo 13, 13, 13 ani, 13 ani și sper să mă fac de râs. Bine, sper sincer să n-ajung <laughs> la o fată de aia să-i zică că are 14 ani și să aibă 27. Ar, nu, chiar ar fi rău, tare, nu, nu e ok. Uite, de fapt are aproape 18, frate, și am zis că are 13 ani, ce prostul! Scuze! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, scuze, scuze, scuze. Ok, tipa asta cred că are vreo 17 ani. Bine, și machiată nu-mi dau seama, dar o să zic 17 ani. Eu n-am nevoie, bă, n-am nevoie de timp să mă gândesc, mă, n-am nevoie de timp să mă gândesc. Eu am ochiul de artist, am ochiul format, am ochiul... Știi ochiul meu ce știe, serios. Ok, tipa asta are... Câți ani, câți ani are tipa asta? Tipa asta are 19 ani, așa o simt, simt că are 19 ani, sincer, așa simt eu. Unele fete răspund mai greu, nici nu le condamn, tocmai de asta cred că o să vă la sfârșit câți ani aveau și câți am zis și câte am nimeric, pentru că, gen, bine, dacă sunt care răspund instant, e super bine, dacă nu vă la sfârșit. Ok, din perspectiva asta și cu alb-negru, încerci să-mi păcălești un pic ochiul de artist, este greu să-mi dau seama, o să zic undeva la 16 10 ani, de fapt, nu sunt sigur pentru că nu văd perspectiva ok, mă înțelegi, fato? Doamna, mmm, Bianca, băi, Bianca, măi, ok, Bianca, hai că tu, Bianca, cred că ai vreo 18 ani, simt eu așa, simt eu că ai 18 ani, așa simt eu, simt eu că aș putea să, da, da, da. Așa arătam și eu la 18 ani, de asta zic, cred că are vreo 18 ani, așa o simt. Mmm, Emma, tu, Emma, ai undeva la 21 de ani, 21, cam așa, cred că cam atât are. Așa mi inspiră ochii și ăsta care vine, așa inspiră, care față de 21 de ani. Totodată poate să aibă 1,40 și 12 ani, dar ne riscăm și noi cum ar veni. Ok, Loredana, mamă, Loredana, tu ai, tu ai, tu ai două, tu ai, Loredana, ai uh, 22 de ani, ai do are 22 de ani Loredana. O cunosc pe Loredana, hai că o cunosc pe Loredana, dacă e, hai că... Loredana are, stai să vă câți ani are Loredana, Trrr aproape 20 la naiba. Mm, Miruna, mm, Miruna, câți ani ai tu, Miruna? Cred că ai vreo 16, 7, 7, 6, 7, 7, 17 ani, are 17 ani, are 17 ani. Narcisa, oh my god, Narcisa, să mor, hai că mor dacă e, cred că ai, băi, câțiva, stați-mă, câți ani are Narcisa, frate, să, să mor eu, nu o simt, nu o simt, nu văd din, nu văd de după scaunul ăsta, blochează scaunul, <laughs> ce trebuie să văd? Ia și tu scaunul ăla din față să văd și eu puțin, să văd puțin vârsta, serios acum, adică... <laughs> Bine, Narcisa, cred că ai vreo 17 ani, așa? Nu, atât am zic forțele mele și scaunul ăla, nu pot zic că scaunul ăla mai mult. Am ghicit-o pe Narcisa, are 17 ani, am primit notificare acolo, n-am apucat să apăs, frate, sunt la a treia, la a treia ghicită. Bă, da, știu că mi-a trimis să mor, că nu mai pot, am dat scroll și de dau așa random, dar zis o grămadă. Mamă, Andreea, să mor eu, păi câți ani ai, Andreea, să mor, ai 24 de ani, toată ziua și toată noaptea, bine, cel puțin, așa mi inspiră, nu știu, îmbrăcămintea asta, știi, adică când te braț așa mai formal, ai mai mulți ani, așa, așa simt eu. Ghită, de a la portită, ghită. Hai să ghicim împreună o fetită Cred că a venit timpul să mă ajut de la mesaje de astea pe care le mai am Pentru că și aici am o grada mesaje Cristina, ești înăltuță, ești înăltuță Cred că ai vreo 19, nu, cred că are vreo 20 Are vreo 20 de ani, Cristina e cam înaltă Așa pentru două, e cam da, e înaltă Teodora, tu ai câți ani ai ma, Câți ani ai Teodora, mă, că ești prea matură, așa Nu știu câți ani ai, mai Teodora Câți ani mi în spiritul, măi, roșcat-o, măi, că nu-mi dau seama Cred că are, cred că are undeva la ta, ta, ta, ta, ta,

222 Mamă, Vanessa, păi să mor eu, Vanessa, de unde să știu câți ani ai, că ai vreo să-mi bai, nici nu mai pot, bă. Are Vanessa vreo 16 nu pot să mai îmi dau cu presupusul, bă, e greu, e greu să-ți dai cu presupusul. Mm, Miruna, tu cred că ai 23 de ani toată ziua și toată noaptea, ai în fiecare, în fiecare zi a săptămânii ai 23 de ani, în fiecare zi a lunii ai 23 de ani, cu floricele alea așa deasupra, 23 de ani trebuie să ai. Ana, tu ai să mor eu, hai că ai undeva la 13 ani, 13 ani, 12-13 ani pe acolo, sper că am nimerit sărit Sper să-mi răspundă repede. Bă, da, eu v-am zis pe story-ul ăla, bă, fetelor, răspundeți-mi și mie cât mai repede ca să fie reacția așa, mă înțelegi? M-a întrebat dacă serios, am întrebat-o dacă deci, adică să să aibă puțin mai mult sau puțin mai, <laughs> mai puțin. Și are 18. Mamă, ce prost sunt. <laughs> ce Bă, mi-e rușine, bă, să mai scriu înapoi, mi-e rușine. Anul o să moară băieții mei, îmi cer scuze, bă, pe viața mea îmi cer scuze. Stai că-i tastit aici scuze să mor, mamă, ce prost sunt. Băi, mamă, mamă, dacă vezi clipul ăsta, de-aia n-am eu prieten, de asta nu pot să am prieten. Deci mă înțelegi, mamă. Femeile apreciază micile detalii, tocmai de asta dacă nu poți să ghicezi nici vârsta, cum să mai țin eu mici detalii, mă? Nu mai am baterie la cameră, trebuie să schimb camera. Cred că mai ghicez vreo două sau trei fete așa și după mă opresc și vedem câte, la de fapt la câte am reușit să ghicez și câte nu și de câte ori am dat-o în bară, pentru că da, asta fac. Mm, Andreea, Andreea, câți anișori ai tu, Andreea? Cred că ai, Andreea. Câți anișori are Andreea? Of, Andreilor. Bă, Andreilor, m-ați omorât în seara aceasta, măi, Andreilor. Frumoasa mea, Andreea, cred că ai vreo 19 ani. Tu, Carina, tu, Carina, mi se pare că ai 16 ani. Ai 16 ani și cu asta zic punct din nou. Mamă, păi tu, Ale, Ale, sau cum te cheamă, cred că ai, ai așa vreo, ai ochișorii așa de va, opa, opa, opa, opa, haide, haide. Ai 19 ani, ai 19 ani, hai mă tu, că ai, nu ai 18 ani, ai 18 ani, tu cum te cheamă, ai 18 ani. Acum, dragile mele, este timpul să verificăm, să vedem dacă ne facem golul de 5 fete, dacă nu, chiar sunt un proști, o să mor singur, haide! Bun, Antonia am zis că are 14 ani, are 19, să mor una în cap, sunt prost, haide! Teodor am zis că are 22, are 18, hai că eram pe aproape, dacă e, hai că eram, dacă e. Mirela am zis că are 12, are aproape 15, doamne ajută, sunt prost rău, hai că da, deci am rămas la 3 fete, da? Cristina am zis că are 20 ele te esperando. não. Ei, m-am zis că are 21 și are 22, eram din nou prea băie, dar eram pe aproape, bă, hai că totuși am șansă să fac o prietenă, bă, hai, vă rog, vă rog. Ah. Miruna am zis că are 17, are 15, hai că dacă e după gratii, dacă e. Diana am zis că are 17, are 18, hai că eram pe aproape. Julia am zis că are 16, are 15, ne, morții mei, eram pe aproape. Larisa are 20, bă, bă, hai că, ai, avea 19, am crezut că da. Narcisa are 17, a, o, a, a zis că a zis, da și că în februarie împlinește 18. Bă, man, man, sunt a patra fată, fată. Bă, a patra fată, hai că pot. Am zis lui Larisa că are 20 și are 13. Bă, dar stai, bă, cum să arăți, bă, așa la... Bă, 13, bă! să mor de greșeli, dar nu există așa ceva, nu există, nu când dau cu ceva în cap, nu există. Băi frate, am înțeles așa că zic, că are 15, are 16, are 19, are 20, bă, dar de la 20 la 13 ani, trebuie să ia vreo 7 etaje așa în jos liftul, să mor dacă te mint, doamne, iată măicuță sfântă dacă ai știu cu ceva. Dar mai fi cam uh, multe, extraordinar de multe fete, dar am obosit, sincer, am obosit, mă jur. Voi credeți că e ușor să primiți mesaje de la 3000 de domnițe și să le ghiciți vârsta și e ușor, dar nu, nu e, vă zic eu, nu e. Uneori în viață plângi că n-ai fete, iar alte ori plângi că ai prea multe, gen asta sunt eu, univers paradoxal la mine, așa, așa, așa sunt eu. Cred că am asta video și vreau să-mi cer scuze personal de la fie fiecare fată care i-am greșit vârsta și la fiecare fată care nu i-am răspuns, pentru că e greu. Dar dacă vă placă video, să-și facem multe like-uri și văd că merge așa, mai facem o dată din nou cu alte fete, poate și cu băieți, nu, cine face cu băieți, frate, zicem, băieți, Da, mai fetelor, cred că videoclipul ăsta mai bine se numea în titlu Cum să nu-ți faci prieten în 10 <laughs> în 10 minute. <laughs> Uitați un follow pe Instagram la Sniculeț cât mai repede și da, ne vedem episodul următor. V-am pupat, drăguțelor. Pa, bă!